jangan kakak. Go. jalan-jalan banyak sekali. Jalan-jalan kemana kok banyak sekali tuh? Cikimali. Cimori? Cimori ada apanya? Oh, no. Cimori, mama. Oh, mama, mama. Kita mau lupa nggak? Besok, besok toh, aku punya jam. Jam apa itu? Jam. Ya saya lihat dulu ya teman-teman. Bentar. Satu, dua, tiga. Ini Oh itu jamnya, gimana cara pakainya itu? Gini cara caranya, ini kan di toko. Nah kalau bogi diginiin dulu, habis itu diginiin, nanti diputar. Oh gitu. kakak belum beli teman-teman. Oh, itu udah beli. Itu ayam ojek Ah, apa itu ayam ojek 6? Itu bisa dibuka-buka teman-teman kakak nggak punya Enggak. kakak udah punya emojet 5 jet 5 kan udah punya itu banyak-banyak.

Wen. Wen udah sampai? Sampai mana? Timori. Timori itu apa tuh, Wen? Nah? sapi. Sapi. Sapi. Mana sapinya? Mana? Lihat aja. Kakak, kakak. Biarin, kakak. biarin, biarin. capek. Hmm? Ya lupa dulu sih. quên naik cả naik sapi nggak takut sama sapi ya terus kalau teman-teman sekarang aku mau naik kuda naik kuda kakak di mana tuh ya naiknya sendiri dong ah. hmm. naik onta apa kuda ada onta aku mau naik sama mama ayo mam Ampun. Gwen, Gwen Peter, Gwen, <laughs> naik kuda sendiri ya. No! Dadah kakak. Gimana kak?